pues estaba trabajando yo en Iberoamericana de embalaje bichos, que tenía que portar paquete puestos y me dijeron que tenía que anar Le Digo, Carlet, això on està? Entonces vaig agarrar el mòbil, tio, i vaig posar el Google Maps i ja tia que diu coses que parla com un ordenador. Me dit, un recte, per la rotonda, una altra volta recte. Entonces jo vaig anar en un camió, en tot de paquets, i m'ha obrit tios a casa i me diu, però tio, que yo vi de que anava a pagar d'empitis, no en diners, i a veure, en aquest moment fumaba, saps, pero no fumava tant para que me pagara d'empitis. Y entonces el tío se va a en pagarme en y yo voy a decir, pues, pues vale tío, si no te ríes más, pues tendré que pagarme en pitis Y entonces me va a agarrar el paquete y voy a decir, wow. Y me voy a pegar la yo. y enseguida al Sant me va plegar el show y i vaig comprar 25.000 cartons i vaig començar a fer un munt, intentava una barbaridadísima de puríssima i entonces vaig decidir que anava a muntar la companyia tabacalera de la Ribera del Xúquer, i així no sé, els 25.000 cartons que vaig comprar i vaig començar a vendre i li vaig canviar un pau a la carcassa el cartó posava companyia tabacalera de la Ribera del xúquer i quedava molt, molt, molt, molt empenyat i això, va estar asseat i ja està, en aquest moment quan va plegar la crisi pues, la gent deixa de comprar tabaco perquè el pujaren i pues, m'haig arruïnat però seguís comprant-me cartons i fent-me uns pics tots els dies ¿Ah? ¿Pero qué coño este pase, tío? Es un poco royal.